يا عباد الله جدوا رب داعي لا يرد لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد الله الله الله الله ما لنا مولا سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت ياه جاءني العون من الله الله الله الله الله يا عباد الله جد رب داعي لا يرد لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد الله الله الله ما لنا مولا سوى الله الله الله الله الله ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت ياه جاءني العون جاءني العون منا